Hallo und willkommen bei snoopstreet.com oder auch snoopstv.de. Ich habe heute was ganz Besonderes. Ähm, leider noch nicht auf dem europäischen Markt erhältlich, aber er kommt. Äh, und zwar ha habe ich heute hier an meiner Seite den neuen Offroad, nicht einfach ein Offroad. Das ist ein Offroad Snoopy Brandy Alexander. Was ist denn bitte an Brandy Alexander. Also ich habe mich da jetzt erstmal reingelesen. Brandy Alexander ist wohl Kakaolikör, wahlweise Brandy oder Gin, aber ich glaube eher Gin und äh, irgendwie was äh, sahne Moment, das ist, äh, also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, nee, falsch. What? <laughs> Ich brauche mal einen Spickzettel. Na, jetzt ist er weg. Egal, auf jeden Fall haben wir hier äh, Kakaolikör, wir haben Brandy und Sahne, glaube ich irgendwas. Entschuldigung. Und Snoopy. Wer ist denn Snoopy? Also ich denke jeder, der meine Videos guckt, kennt auch Snoopy. Falls er ihn nicht kennt. Snoopy ist quasi der weltgrößte ja, Snooze-Kanal auf YouTube. Ja? Für alle, die ihn nicht kennen, gibt es jetzt hier dieses i und dann könnt ihr direkt, wenn ihr da drauf geht auf das i, nicht jetzt, sondern nach dem Video, dann könnt ihr mal bei Snoopy auf den Kanal vorbeischauen oder auch auf der Homepage snoopy.com. Da könnt ihr, ihn, äh, könnt ihr auch mal die, die Homepage besuchen, die ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, eine kleine Hintergrundinformation mal so ab, äh, vorab äh, zu Snoopy und dem Brandy Alexander. Also, ähm, ich wusste ja, genauso wenig wie Snoopy, glaube ich, wusste ich ja gar nicht, dass Brandy Alexander ja eigentlich äh, ein Mischgetränk ist aus, aus den genannten Sorgen, Kakaolikör, Brandy und Sahne. Aber der Geschmack, ja, und es war einfach so, dass Offroad bzw. V2 hat 2008 eine limitierte Auflage ähm, das erste Mal Brandy Alexander auf den Markt gebracht. Also es war nur eine limitierte Auflage, somit war es auch wieder, äh, gleich wieder weg. Äh, Snoopy hat, äh, hat 2009, ist 2009 zum Snooze gekommen und hat dann hat quasi die erste Charge von dem äh, Brandy Alexander vermisst, aber hat dann äh, v 2 den Nordström Loose ähm, released hat, hat er dann diesen getestet und was soll ich sagen, er ist quasi, er, war quasi verliebt, ja. Er ist dann, ähm, ja, er ist, äh, fand ihn äh, so toll und hat ihn auch, ähm, ja, also hat ihn abgefeilt ohne Ende. Und, aber auch das war leider auch eine, eine limitierte Edition. Und äh, und 2012 war da eine Umfrage auf Facebook, also wenn wir 500 Likes für den Brandy Alexander kriegen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kommt er, äh, dann bringen wir den nochmal zurück, ja? Und äh, das war äh, das war dann die, ach so, das war dann die Version, die 2013 auf den Markt kam. Das war dann die Thunder Brandy Alexander, die ich, dann, die ich ja auch schon vorgestellt habe. Nur war das ultra strong. Also es hatte mehr Nikotin als der normale Offroad. Und äh, äh, ich muss da ein bisschen ablesen. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall war halt dann auch dieser weg. Und äh, sag, mal kurz gefasst kann man so sagen, dass ja, na, man, äh, man, man kennt ja zum Beispiel auch jetzt Outlaw-Dipper, der jetzt hier ja und seinen eigenen Dip kreiert hat und war und da dachte sich äh, Snoopy, das kann ich doch auch, oder nicht? Das, äh, ähm, und ihm war natürlich klar, dass jetzt Swedish Match jetzt nicht sagen würde, okay, komm zu uns, wir machen das mit dir, sondern er ist halt dann, ähm, ja, er ist halt dann zu äh, V2, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Kollaboration zusammengekommen ist. Auf jeden Fall ähm, hat V2 gesagt, hey, hör mal zu, du hast die meisten Sorten äh, reviewed, du bist der quasi, ja, du bist der größte Kanal auf äh, Snooze-Kanal auf YouTube, hey, lass uns was zusammen machen. Und äh, er hatte, also Snoopy hatte die volle Kontrolle über, über auch die auch über das Design ne? und den, As den ganzen Aspekt und, und ja, und er wollte so eine, so eine äh, kreative Mischung aus, aus dem Nordströmen 2009 und dem Brandy Alexander 2012, so, eine, so ein Mittelding. Ähm, und er, wollte, er hat eine ganz klare Vorstellung gehabt, äh, wie, wie feucht die Porschen sein sollten. Also äh, die haben jetzt einen, einen Feuchtigkeitsgehalt von 40 bis 45 Prozent. Und äh, ja, und er wollte auch nicht 18 Gramm und 20 Porschen, sondern er wollte 22 Porschen mit 19,8 Gramm. Jetzt haben wir schon das äh, verraten quasi, wie viel drin ist. Und äh, oder waren das jetzt 24 Porschen? Nein, es sind 22 Porschen. Okay. Und äh, halt die ähm, normale Nikotinstärke. Deshalb hat er den auch unter dem Offroad-Label rausgebracht. Ja, also er hat jetzt, äh, weil Thunder ist ja immer strong, Offroad ist ein bisschen Ding. Und dann hat er halt einfach gesagt, hier, ich möchte so, so, so und so. Hier. Und dann war äh, dann äh, dieses Produkt geboren. Und wie die Dose jetzt im Einzelnen aussieht, auch wenn ich jetzt schon alles verraten habe, äh, gucken wir uns jetzt die Dose nochmal an. So, ja, wie ihr seht, das ist die äh, Offroad Snoopy Brandy Alexander Dose. Hier haben wir so einen, ja, so einen cremigen Hintergrund. Ja, also was genau? Also es ist so cremefarben der Hintergrund. Ähm, dann haben wir, ähm, ja, bisschen scharf stehen. Dann haben wir, ja, hier das Snoopy-Logos, Brandy Alexander, Porsche und äh, von der Seite haben wir dann auch Offroad, Brandy Alexander, Snoopy, Offroad, den Barcode und hier das gleiche. Hier in der Rückseite den Warnhinweis. Und natürlich haben wir die große Entsorgungskammer, wie das sein muss. Dann haben wir hier die Porsche. Also wir haben hier ein Gesamtgewicht von 19,8 Gramm. Ein Porsche wiegt 0,9 Gramm das Ganze hat 22 Porschen und 8 Milligramm an Nikotin. Und ähm, die sehen, äh, sehen so leicht rötlich aus und die sind auch sehr gut gefüllt und, und auch das Porschenmaterial ist wirklich, ist wirklich gut. Also das äh, schön soft und wirklich hervorragend und auch die, ähm, ja, es ist nicht zu feucht. Also man kann dran drücken, man hat hier ein bisschen Feuchtigkeit vom Tabak, also von daher äh, super gemacht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Ganze riecht. Ja, eine wirklich äh, ausgesprochen schöne Dose. Finde ich schon, ist schon ein Eye-Catcher, ne, würde ich mal sagen. Okay, wir äh, riechen da jetzt mal rein. Also, so, ich habe dann auch meiner Frau unter die Nase gehalten. Die hat sofort, komischer, sofort Kakaolikör gerochen. Der, der, der ist Kakao, der, Kakaolikör. Und so ist es. Und genau dasselbe. Also man hat hier, man riecht ganz klar und ich bin so, bin, deshalb bin ich jetzt so ein bisschen überrascht, weil Offroad ist ja jetzt nicht die, äh, wo ich, die Linie, wo ich jetzt sagen würde, hey, da kommen Wahnsinnsprodukte raus. Deshalb bin ich jetzt bei diesem überrascht. Und, und man riecht hier tatsächlich jetzt wirklich diese, diesen leichten Kakao, Kakaolikör. Man könnte fast sagen, man riecht auch dieses Sahnige. Also man kann ja Sahne nicht riechen, weil äh, eigentlich ja nach nichts riecht. Aber es riecht, es riecht cremig. So Kakaolikör cremig. Mit, dem, mit dem Schuss, ich würde mal fast behaupten, eventuell sogar Brandy, weil Gin ist ja doch weil es gibt anscheinend verschiedene Variationen mit Gin oder Brandy. Also ich würde mir jetzt mal sagen, äh, schwer. Also in insgesamt haben wir hier eine gute Mischung, eine gute, äh, man riecht hier die einzelnen Kom Komponenten raus, so die, den Kakaolikör, die, die, das cremige, so den leichten, ähm, ich sag jetzt mal Brandy. Ja, und das alles kombiniert, äh, äh, ja, und das alles ist äh, eigentlich würde ich mal fast sagen, optimal zusammengefügt. Also es ist, es ist erstaunlich. Ja, und dann hat man im Hintergrund, richten mir dann noch, Entschuldigung, ganz leicht diesen ähm, diesen diesen eventuell sogar jetzt wo ich so viel gerochen habe diesen leicht, äh, ganz leicht diesen Offroad typischen Tabak. Ja, genau. Also man hat hier, wie gesagt, zusammengenommen hat man hier das cremige, den Likör, den, den Kakao und den leichten, ich sag mal Brandy. Mm, und so ist es auch vom Geschmack her. Also man hat hier vom Geschmack her, hat man, also Nikotin ist absolut ausreichend mit 0,8 mehr braucht man nicht. Man hat hier auch diesen, cremigen Kakao-Likör-Geschmack. Der ist wirklich, man, man, schmeckt dieses cremige, als hätte man, grad, als hätte man es gerade getrunken. Ähm, ist schon sehr abgefahren. Äh, wie ich den das erste Mal getestet habe, war ich noch krank und die ähm, Geschmacksnerven waren noch ganz angegriffen. Da hat es alles sehr extrem geschmeckt. Jetzt ist es ganz anders. Und deshalb ist es jetzt so ein, so ein, so ein kleiner Wow-Effekt, der irgendwie so wow, das ist echt Kakao-Likörartig cremig. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt für mich jetzt überhaupt nicht für einen Dauergebrauch, um Gottes Willen. Äh, ich denke, das soll es auch gar nicht sein. Ich denke, so, so zwischendurch mal, ah, gönne ich mir doch mal an Brandy Alexander und nehme diesen hier. Also von daher ist der für zwischendurch gar nicht schlecht. Und, von, und aus diesem Grund möchte ich wenigstens mal empfehlen, den mal zu probieren. Ja, und sich darauf einzulassen und die, die einzelnen Komponenten wirken lassen. Und man merkt auch dann irgendwann, wenn, wenn man lang genug, und man kann ihn lang im Mund haben, man merkt dann, dann irgendwann auch dieses, kommt dann so was Würziges und so, denn, denn so leicht auch noch der Tabak hinzu, nach einer Zeit, der das Ganze dann äh, noch zusätzlich noch ein bisschen noch ein bisschen spannender macht. Es dauert halt eine Weile. Am Anfang hat man nur dieses cremige im Mund und dann kommt der Tabak. Also zu empfehlen, auf jeden Fall. Snoopy hast du gut gemacht. Ähm, auch wenn es jetzt nicht mein Liebling wird, aber so für zwischendurch absolut mal kann man echt machen. Also bin jetzt echt überrascht äh, über, die, äh, über dieses doch, ähm, mit, kann man sagen, hochwertige Offroad-Produkt. Ne? Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Von, von daher Daumen hoch. Und das war's für die Review. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit der nächsten und übernächsten und überübernächsten. Äh, bis dahin, keep on snoozing, Freunde, und Servus.